tayap dito tayap yan sige palit palit palit palit palit palit batay ako batay ako palit palit palit Aray! Aray! Aray! Sakit! Oh shit, 20. Oh shit, 20. Gago, hindi tuloy nagtuloy yung heal. Alam mo, ang gulo ito. Parating ka, parating. Gago, gago. Pasok, pasok, pasok, pasok, pasok, pasok. Pasok, pasok. Tingnan mo, matay ako. Saan yung paparin? Saan ba paparin? Yan na. Ah. Parating na. Tol, ayan lang, tol. Tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol, tol,

Bomba, Anton. Gago, ginranada ako. Ay, bomba dyan! Gago ah, daragin pa daragin. Ibaba ba? Baba ka. Oh, meron sa baba. Meron sa taas, ay ah. ka. Sorry. Yung ginawa yung bala RPG? Ginawa mo yung bala? Ayun. Eh no, eh no, katabi o, oh. katabi! Dinanan mo lang. Dinanan mo lang. Mike, all ko nga. Tara dito, pasok! Tangin na <laughs> dyan! Pasok kayo dito! Sa kabilang third floor. Kabilang third floor, boy. Sumibat na. Parang ako na, please. Hindi, walang takas. Hindi, walang takas yan. Likot, adyan sa amin, adyan sa Bye, bye. Support. Patay. Shit! Shit! May isa pa pagdito, di ba? May pagdito, di ba? Asan yung tok-tok? Settings. Settings. Settings sa settings. Ayan yung tok-tok oh. Muko ka na, napapaligiran ka na namin. Pala yun. Tayo ang kailangan mo kailangan. Ano. Wait lang, kung wala tok-tok ito. Kabera na! Ano? Oh. Kabera na! Tahu, Coba. Coba. Ay, grabe damage pag mundag. Go, go, go, go, go! Nandiyan na kami! Nandiyan na kami! Nandiyan na! Diboy, diboy. RPG! Saan ang katagi? Saan ang katagi? Saan ang Ayun, nandun, nandun. Pumasok, pasok. Bumaba. Tumuko ka na! Mag-stop din siya. Stop din siya. Papatayan. Papatayan. Ito pa pata pinapata. Sa bada. Sa bada. Pues. Uy. Uy. Mongoloid. Mongoloid. Hindi na record ka pala. Oy. Dadang. Dadang.